влюбился, я влюбился Она будто актриса, потрясающая чикса Забудь про Анжелину, забудь про Холли Берри Она покруче и вдвойне в стране на самом деле Эти груди, эти ноги, эти губы прелесть Я бы хотел засунуть пенис мой в ее челюсть И заниматься сексом в ванной и на унитазе На природе, на поляне, у забора, как собаки Все вы девочки такие симпатичные Я вижу fortune Бежишь как песик мигом Махнет она своей рукой еще ты любишь А мне заботиться, когда с ней она кайфует Подмоется, накрасится, ага, и снимет свитер И вытворяет вещи, таких ты еще не видел Со мной играется и не стесняется Вот это прям да она старается Она готова выполнить все мои желания Чтоб я был удовлетворен и счастлив, самое главное Ей наплевать на то, что говорят ее